Ну, прости, только голова было видно. نعم الله أكبر maas. Aa, türa! Nyt sin maas. No vaatele. Jolo! Mm. Raspi! Прикольно, да? трех метров в спину очередь. I can see the people. trollid või ? trollid või ? trollid või läksid koos nendega ära ? me oleme maas niikuinii . ma olen maas . <laughs> <laughs> Need ei trolli . troll või ? ei, no teised ei, ma arvasin, et te olete need kuradi neli, kes läks küll ma arvasin, et ma kuhugi lasta. hakkan trollima kohe või? seda venda ei saa mitte kuhugi lasta. Убейте, убейте. Да нет. Разумовой повязки нет. No se on pihta vai? Прим попал? Нет. Ладно, посмотрим потом. А, как? а нету экрана. А? Ты видел, куда попал? Да, в тебе. Какое место? Да, туловище. Туловище? Ну если не попал, не попал. Играй, играй. Нет, играй. Türa. Метр, põnd планки, raisk tusen vihta. Petas! Nice! oh siin on meie omad. lahuvat parr on ka siin. lahuvat parr! Toot! Maus, Maus.